Manuela Arcuri, qua abbiamo la Kuroki Messa dell'Italia. Oh yeah! Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese con un giapponese a caso... Siccome alcune settimane fa ho fatto il video degli uomini più belli del Giappone, ho detto ma perché non chiediamo a un giapponese i pareri sulle nostre donne più belle italiane? Ho trovato questo meraviglioso sito che ne elencava 40 e vediamo le reazioni di eh, a caso al riguardo. E se volete altri video di questo genere, culturali, belli, bellissimi e meravigliosi, mi raccomando lasciate un mi piace. A caso ti piacciono le ragazze italiane? Sì ti farò vedere una classifica delle italiane più gnocche e tu mi dovrai dire la tua opinione non dirmi solo la tua opinione dimmi anche che cosa ne penserebbero i giapponesi va bene? ok sull'altro canale sul canale in inglese farò uscire a breve la classifica invece di cosa pensano i giapponesi di bellezze più internazionali come Nicki Minaj, Angelina Jolie e quella non sarà la sua opinione ma sarà più o meno l'opinione dei giapponesi medi secondo me sarà un video che avrà molte sorprese quindi vi consiglio assolutamente di vedervelo se vi interessa sapere anche la classifica international ma bando alle ciance e inizio iniziamo subito con quella delle italiane ok la prima è Sofia Loren I know her sì? Yeah. come mai? She's an actress esatto sì Japanese will like her uh, as a model as, a, as an, an, actress mm. they will probably mm -hmm. but like as girlfriend mm. mm. I think it's a little bit too far you know to actress. I giapponesi vogliono stare anche con una ragazza con cui sono eh, sicuri, tranquilli, capito? Quindi Sofia Loren la vedono troppo come qualcosa di inarrivabile e secondo me non sarebbero a loro agio con una così. Andiamo avanti. La prossima è Monica Bellucci. I don't know her. Is she an actress? She's like probably one of the most famous Italian actress. I think you've seen some movie with her. Okay. But she's yeah, what do you think? Um, she's beautiful, but I think it's she's just too old for me. Japanese guys who are 50 or 40, they will like her, I think. Ok. La prossima Maria Grazia Cucinotta Allora io vi, vi, dico anche una cosa Io sto vedendo le foto che escono su questo sito Quindi magari lui l'unica immagine che avrà di queste donne Sarà quella che c'è su questo sito She's beautiful mm. Yeah, I like her Quite similar beauty as Monica Bellucci Questa è una, una foto bellissima di Maria Grazia Cucinotta non so se voi la conoscete devo dire che sono tutte abbastanza non giovanissime le ragazze in questa lista comunque vabbè ok <laughs> oh la prossima god. why oh my god she's actually not old too, too much muscle Elisabetta Canalis <laughs> she was the girlfriend of George Clooney at some oh, point oh. yes oh. this photo is not very actually this I think is a very good photo really <laughs> like she's very sexy just very trained è un po' troppo mascolina questa ai giapponesi non piacerebbe? No, I don't think so. Japanese people wouldn't like her. Wow. Claudia Cardinale. She's beautiful. Yeah, è una delle più famose attrici degli anni 60 italiane. Yeah, è bellissima. La prossima. Oh, I love her so much. Caterina Morino è bellissima. Non mi sembra una bellezza tipica italiana, se devo essere sincero, però... Best one so far. Sì? La tua preferita? Yeah. Allora la preferita di, di a caso per il momento è questa La prossima è Carla Bruni Do you know her? I don't know but This photo looks very cheap. No. She's actually very elegant. She's the wife of uh, the ex first minister of France. Oh. Yes, she's like very serious, but she did a song, so she also sing one song. Yeah, Carla Bruni. Ok, Asia Argento. Mm. Mm. I don't know. She looks Irish for me. The only thing I know about her is that she's uh, the daughter of Dario Argento. He's a very famous director. La prossima è Anna Falchi. No. no, non no. mi piace neanche a me. Um, <laughs> And I don't think Japanese people like it. Però diciamo una cosa, non è che stiamo dicendo una bella e brutta, ovviamente sono in questa lista, sono tutte belle, però diciamo che se mi metti questa a confronto con la Bellucci ti dico, beh insomma, poi abbiamo Anna Valle. Anna Valle a me piace moltissimo. Mm, she's beautiful. Yes, she's an actress. Very beautiful e eh, molto elegante. A me piace molto le, le ragazze come Anna Valle. Her. Andiamo avanti con Alba Parietti, ecco, Ooh. ecco l'opposto. <laughs> Ooh. Her lips. Yeah, wow. I mean, yes. <laughs> no, no, <laughs> sorry. No, I don't think Japanese will like her no. either. But they will like Anna Valle, I yeah, think. I think yeah. yeah. La prossima è Alessia Fabiani. She's beautiful, yeah. But quite average. She look a bit like Britney Spears in this photo. Deborah Caprioglio. No. No, non piace neanche molto a me. Poi abbiamo Claudia Gerini, a me piace molto come attrice. Abbastanza. Yeah, you have friends like her. Sì, <laughs> non lo so. Se penso a una bellezza italiana non mi verrebbe in mente lei, no. Secondo me per i giapponesi però non andrebbe bene, è troppo... Mm. Vol- cioè lei non è volgare, però per la visione che hanno i giapponesi sarebbe troppo, no? Claudia Cole, vabbè è un'altra che a me piace tantissimo Ormai secondo me dopo questi video avete capito i miei gusti I think Japanese could like her if she yeah. have a little bit less makeup For me, as a girlfriend, no But mm. for Japanese people, probably, yeah Andiamo avanti con Elenoir Casalegno, una foto bruttissima di Elenoir che in realtà sarebbe <laughs> bellissima, però devo dire che questa foto non le rende giustizia. She doesn't look Italian to me at all. And um, from this photo, no. Mm, but even in other photo, but this is not a very good photo of her. Okay. Yeah. Emanuela Fogliero non so chi sia. Oh, no. <laughs> like just outfit and costume looks yes. so cheap. se vedessi questa foto da giapponese penserei a quello perché in Giappone puoi far vedere tutto quello che c'hai dietro ma nulla di quello che hai davanti Francesca Dell'Era She's beautiful. Sì, anche lei è bellissima. I, I, I think Japanese will like her. Yes. Look like an angel, but to be honest, I'm not too familiar who she is, so I don't know if she looks like this in every photo or just in this photo but from this photo she's beautiful prossima abbiamo Isabella Ferrari eh, sembra che ha i capelli che ho io adesso e non la vediamo bene quindi non, non possiamo esprimere un giudizio andiamo avanti con Isabella Orsini no oh, ha un che di alieno a me piace abbastanza Oddio, ma cosa c'entra Laura Freddi in questa classifica? No. Manuela Arcuri, qua abbiamo la Kuroki Messa dell'Italia. Oh yeah. Eh, sembra moltissimo la modella attrice Kuroki Messa. But I don't like the costume. La cosa brutta è che mi piacerebbe far vedere al eh, mio amico a caso queste immagini con dei vestiti normali perché eh, sono troppo sexy per il giapponese. Al giapponese non piacerebbe, scusate se c'è un'amorosa non è che serve che fai vedere tutto di te, eh, capito? Because usually in Japan, mm. the, like those costumes Yes, are for hostess Yeah Luisa Corna, eh, allora non mi ricordo che faccia Luisa Corna ma da questa foto ti posso dire che a me sta bellissima Però scusa, lui deve vedere i suoi gusti, non io Cosa pensi? I think Japanese will like her mm, Probably ma che foto è? Cioè in quale circostanza una si mette così? Vabbè comunque era Mariangela Melato Andiamo avanti con vabbè, Martina Colombari mm, She's beautiful Yes, è bellissima eh, also Il vestito è anche bello, elegante e non fa vedere le tette Brava Colombari, stima Andiamo avanti con Nancy Brilli No Natali Caldonazzo, chi è? Eh, Natali Caldonazzo mm. No No Ornella Muti no. Eh, questa è una bellezza che sì, in Giappone non, non andrebbe. Però non sembra un pochino Miranda Carr. No. <laughs> Pamela Prati. You can see her well? Not really. Paola Barale. A me piaceva, like piace. I like her, yeah. Sì, è praticamente la versione figa di Madonna. Andiamo avanti con una Paola Perego. Ma che cazzo di foto hanno preso di Paola Perego? Ma vabbè. No. No. Rossella Brescia. <laughs> No. <laughs> ma, ma che foto sono? Sembra un emoji. Ok, la prossima a me piace moltissimo. No. No? Sabrina Perilli. Serena Grandi. <laughs> Questa foto non le rende giustizia. Cioè, questa penso che era la foto di qualche film, di qualcosa. Andiamo avanti con Silviana Tofanin. Chi è? La conduttrice di Verissimo. Average. Mm, Simona Ventura mm. mm eh. Eh, <laughs> ai giapponesi non piacerebbe questa concludiamo con oh. Valeria Marini oh totally no I think you don't like her because she has too much makeup right? facciamogli vedere una foto dove non c'ha il makeup, no? she's comedian mm. if Japanese people make a list yeah it's gonna be like 15 to 25 or something. In Italia valorizziamo forse di più la bellezza a tutte le età, mentre per il Giappone dura meno. Anche se c'è da dire che in Giappone non è che eh, essere belli necessariamente ti aiuta nella vita anzi in alcune circostanze anche non essere belli in Giappone può essere eh, un'arma che ti può aiutare in alcune cose Anyway, siccome vorremmo fare una seconda parte a questo video con dei nomi un pochino più recenti Scrivetemi qui sotto il nome magari di altre attrici, modelle, cantanti un pochino più recenti Al quali chiederò il giudizio di a caso, che ne dite? Lasciate un commento e in uno dei prossimi video vi risponderemo Grazie sempre per guardare questi video, un abbraccione da Seba e alla prossima, ciao! Ah ragazzi vi ricordo che se volete studiare giapponese con lui in descrizione nel primo commento vi lascio la sua email imparerete benissimo giapponese